Astăzi vreau să-ți uh, improvizez despre a aprecia și a doua oară. Am fost în weekendul ăsta la un uh, workshop nemaipomenit al lui Grațian Sonu și Teodora Stoica de relații de cuplu, cărora le mulțumesc foarte mult. Uh, am aflat că nu știu nici să dau apreciere și nici să primesc. Și asta pentru că eu credeam că dacă mi se spune odată ești drăguță, ești frumoasă, ai păr frumos, asta înseamnă că mă apreciază. Și toată relația de câteva zeci de ani sau de câțiva ani mi se părea normal să nu mi se mai spună și la rândul meu, dacă îi spuneam, da, ești foarte drăguț, ești... Uh, și așa mai departe, îi spuneam calitățile pe care le văd, uh, credeam că e suficient să spun o dată. Nu e așa, trebuie spus uh, în fiecare zi, toată viața. Am de făcut un exercițiu să dau 5 aprecieri pe zi și să și primesc 5 aprecieri pe zi de la partenerul de cuplu. Tu ce zici? Faci exercițiul ăsta? Ceau!